Hello, eh, nama ya. saya Rina. Saya dari KL. Uh, ah, hari ini first time datang ke salon Dennis sebab rekomen daripada kawan. So, hari ini saya nak buat colour dengan treatment. Hello, nama saya Rina. Saya dari KL. Okay, first time saya apa saya tahu tempat dia ni ni daripada kawan. Uh, masa tu saya nak pergi tempat dia, saya ada satu salon, uh, ah, dia ada satu salon tapi dia rekomenkan saya uh, dekat dia ni. So saya datang pergi sini, saya cerita saya nak kalau rambut yang macam mana. So sekarang dia ni dah buat ni. Ha. Cantik tak? Dah itu je. <laughs> 9.5 eh sepuluh, sepuluh, sepuluh.